Hola, buenas, Hola, buenas tardes. Em, muchas gracias. Em, ahora vamos a hablar de un tema distinto a, las redes, al, bajo nivel, em, sobre DNS, que una también de las preocupaciones del grupo LACNOG. Sabemos que siempre la culpa es del DNS, si, no es MTU, es DNS. Entonces, es, importante que conozcan bien de esta tecnología. Bueno, yo trabajo en Chile, la, el registro que administra el punto .cl, Em, pero lo que les quiero contar aquí es algo que es el protocolo eh, mucho más global. Que eh, a ver, protocolo global. Partimos con DNSSEC. ¿Cuántos de aquí conocen DNSSEC? ¿Saben de qué trata? Perfecto, podemos hacer rápido entonces esta pequeña introducción. Em, introducción breve a ser breve mismo. DNSSEC es una extensión que se le hizo al DNS normal que permite agregarle autenticidad, integridad y negación auténtica a, las respuestas que entrega el DNS. Entonces, como todos saben, el DNS es uno de los protocolos más antiguos en funcionamiento en, Internet. Y, en un comienzo no tenía nada, de esto. Em, lo que se hace es agregarle al DNS normal el tema de firmas, claves eh, criptografía asimétrica y em, eh, negación segura y delegación segura. Básicamente eso, se agregan nuevos registros al DNS que permiten hacer esto y uno como administrador tiene que firmar sus zonas y la gente que tiene solvers tiene que validar esas firmas y así estar seguro de que las respuestas son las correctas. ¿En qué estamos con DNSSEC? Algo que es muy importante porque es bastante crítica, es una tecnología que también tarda mucho en, llegar desplegarse, desde que se inventó hasta, que se firmó la raíz del DNS, pasaron muchos años hubo que esperar que ocurrieran algunos desastres con, abusos del DNS eh, para que se empezara a tomar más en serio. Actualmente, desde el punto de vista de la firma de zonas, este es un, mapa que prepara, la gente de Internet Society, donde en el, verde oscuro lo eh, importante es donde está la parte más eh, fuerte de, la firma a nivel de los STLD. Como vemos, está bastante bien desplegado, distintos tonos, el, celeste que se ve en pocos países de Europa, es, una tecnología que es la que yo les voy a presentar ahora, la automatización del registro DS. Acá vemos un poco más amplio la, la región de Latinoamérica. Em, del punto de eh, vista de la validación, que es la otra parte de, de, de NSSEC, hay una, estadísticas estadística que prepara la gente ah, de APENIC con un sistema de, medición que es bastante ingenioso. Tiene estos números que son bastante, suponemos que son bastante em, <laughs> certeros y cercanos a la realidad. Ahí vemos que BR tiene más del 50% de sus solvers validando con DNSSEC. Hay otros países que están más, abajo, pero acá tenemos una demostración con una curva que indica cómo estos se ha mantenido lento, pero eh, ascendiendo. Siempre lento, una eh, ascensión lenta. Esto acá se demuestra que cerca de un 40% a nivel mundial uno, uno que, existiera validación de necesidad. Acá siempre ocurre el tema del, huevo a la gallina, o sea, la gente que tiene zonas no quiere firmarlas porque dice que nadie está validando, la gente que valida no quiere, que maneja si no quiere validar porque dice que nadie firma. Pero esto romper un poco esa inercia y demostrarle de que esto eh, em, llegó para quedarse. Es parte de las buenas prácticas básicas que nos esperaría pues para mantener un DNS. Ahora, en, el estado actual del, software que, te permite firmar, estamos bastante bien. Eh, yo he presentado charlas eh, de, NSSEC eh, en, LACNIC anteriormente, en LACNOC, e y mm, hace unos años atrás uno, claro, no ah, podía esperar de que esto estaba demasiado inmaduro y que había que hacer muchas cosas a mano, pero el software open source, pues, principalmente hosting externo, ha avanzado bastante y mm, tenemos todo muy automatizado. Hay servicios donde tú eh, compras un nombre de dominio y activas con un solo clic que funcione todo, que funcione el DNS, que se firme, etc. Em, otro, tema importante son las rotaciones, porque lo que ocurría mucho en un comienzo era que la gente comenzaba a firmar, todo funcionaba bien y bonito, pero olvidaban que al agregar DNSSEC se agrega em, el concepto de, tiempo, el concepto temporal al DNS, y entonces uno tiene que ir manteniendo y refrescando las firmas en forma continua. Em, antiguamente el DNS no podía dejarlo abandonado pues por años sin tocarlo, ahora es un servicio que no, es complejo de manejar, pero sí hay que tenerlo en, en cuenta y considerarlo en los monitoreos como cualquier otro servicio moderno. También el cambio de algoritmos eh, al utilizar criptografía, por supuesto que todas estas técnicas, uno después de cierto tiempo tiene que ir renovándolas eh, porque, como sabemos, hay ataques y hay mejoras matemáticas o de, procesamiento que hacen eh, que, se vayan, eh, se hagan obsoletos algoritmos muy antiguos. Entonces también, esto es mucho menos frecuente, estamos hablando de cambio de algoritmos ocurrirán cada tres años Em, pero ya existe el soporte para ir haciéndolo automáticamente. Como les decía, son instrucciones que uno agrega en de configuración de su servidor DNS, donde uno le dice cambia de algoritmo y se preocupa de todo el timing y de hacerlo cuando corresponde. <laughs> No hay que ser experto. Eh, Sin embargo, es necesario. No precisa ser Después de, haber dicho todo lo, bien que, está como, nos encontramos ahora después de e todo este tiempo, existe un único punto donde hay algo que, es manual y que causa problemas, para, el, para el despliegue, que es el paso de em, entregar el registro de ese al padre cuando yo firmo con DNSSEC mis propias zonas, es un proceso que yo hago internamente, o sea, genero eh, eh, las llaves, firmo la zona y y la publico en, el DNS. Sin embargo, eso no va a funcionar hasta que mi padre certifique eh, que la llave que yo estoy utilizando para firmar es la correcta. Eh, y eh, eso, eso se hace con un registro que se llama DS, Delegation Signer, que lo publica el padre certificando que el hijo está firmado con DNSSEC certificarlo también indica cuál es la llave correcta. Esto es así porque el tema de, de, criptografía simétrica, el tema de la distribución de eh, llaves es complejo. por ejemplo, del web, del PKI en web, lo soluciona utilizando las eh, ah, autoridades certificadoras, como todos saben. En el DNS se ah, decidió seguir otro camino y es aprovechando la misma eh, jerarquía del DNS que eh, permite que la raíz del DNS tenga una llave que todos debemos confiar ciegamente porque es la llave de, la raíz y de ahí en adelante eh, el, propio DNS va haciendo las delegaciones seguras, como se llama, armar una cadena de confianza que permite que cada hijo, subhijo, a su vez vaya pueda certificar su llave correcta. Ah, em, en, un oh, comienzo eh, se definió que el, envío del DS al padre se iba a hacer por fuera del DNS. En el fondo, yo cuando compro un dominio, se lo compro a un registrar o a un revendedor con quien yo tengo mi relación de confianza y donde defino mis NS <laughs> para cuáles van a ser los servidores de nombre y ahí yo también podría indicarle cuál es mi DNS Era importante hacerlo por fuera del DNS porque eso le da más robustez y, evita de eh, que existan vulneraciones o puntos únicos de falla dentro del DNS. esto certifica por el, por el lado de que hay una capa de seguridad extra. Sin embargo, em, esto ocasiona problemas operativos y ahí siempre ocurre este tema del equilibrio de qué tan seguro queremos, eh, queremos ser versus qué tan eh, usables somos. Entonces, en un comienzo se consideró la apuesta era que mm, podría ser eh, eh, considerada operativamente hablando podría ser eh, correcto hacerlo de, esta forma, pero rápidamente nos, dimos cuenta que ocasionaba problemas en el despliegue. Estamos hablando, por ejemplo, de gente o operadores que tienen cientos o miles de nombres de dominio y no es práctico, por supuesto, pues, hacerlo pues, manualmente. En em, cada registrar y registro y lo hace distinto, tampoco hay, una, hay, algo estándar. hay algún algunos que en su página web, yo entro como cliente y tengo que poner el registro de ese, pegarlo ahí. Hay otros que tienen distintos eh, campos donde tengo que seleccionar algoritmos uno a una mano. Eh, muy pocos dan una ah, interfaz de, una eh, API que permita automatización. Además, un cliente final eh, que compra un dominio y luego contrata un hosting, es muy difícil que el hosting le diga, ahora toma este DS y entrégaselo a tu registrar. El cliente no va a saber qué hacer, se va a equivocar en pegarlo, Entonces, ese es el gran problema, que no se podía automatizar y acá les traigo la buena noticia que posible, hay una técnica para hacerlo y que esperamos que ya están los primeros, las primeras eh, implementaciones eh, funcionando y esperamos que, pronto, en, un año o un par de años, que esté andando en forma más global. La solución que se encontró, eh, bueno, una de las soluciones que fue estandarizada en ETF e es utilizar un registro nuevo que se e llama e CDS, Child DS, o sea, el, DS normalmente lo publica el hijo, o sea, perdón, el padre. Ahora hay un DS que es del hijo. Se llama CDS, está, como les contaba, estandarizado hace algunos años. Lo publica el hijo y el padre lo escanea y lo copia. Eh, y les voy a mostrar un diagrama de cómo funciona. Supongamos que tenemos el dominio no.lat que quiere firmar a su padre.lat, por supuesto está en eh, verde porque está firmado con <laughs> TNSSEC. No.lat no, está uh, Como les contaba antes, la gente de No.lat tiene su propio, puede hacer en forma independiente todo el despliegue de, de sec generar llaves, que son las firmas registros negativos en el SEC pero en algún momento él, no, va, a funcionar, incluso aunque publique su zona firmada, eh, un validador no es capaz de validarlo y va a entregar respuesta eh, en eh, plano sin, sin, Lo que falta aquí es que LAT a, través de un registro de certifique que ese DNS aquí es el correcto. Eh, y es aquí donde la automatización ocurre porque el mismo no puede publicar en su zona un registro CDS el padre en forma periódica por política propia, puede ser una vez al día o como lo, decida, estaría escaneando a todos sus hijos. Cuando encuentra un hijo que tiene un registro CDS, lo copia y lo publica como DS propio. Y en ese caso ya tenemos que no está completamente validado. Em, por supuesto hay que tener cuidados especiales. Em, esto fue pensado originalmente para los rollovers, para las rotaciones de llaves. El hijo publica una llave, pero las buenas prácticas dicen que luego de algún tiempo tiene eh, que crear una nueva, cambiarla. Y eso es lo que se llama una rotación. Entonces, manualmente también significaba que el, hijo, aunque se hubiera firmado, tenía que ir al padre a su registrar y poner la nueva llave y decirle que la antigua ya no, servía. El CDS permite que todo eso se haga automático y gracias a que ya originalmente venía firmado con DNSSEC, assinado tipo originalmente com é é o DSC, que ele pode certificar que o CDS é o correto. Em, pero bueno, esto es lo que estaba contando, pensado originalmente en Rollover pero pues, también se puede hacer para partir desde cero. Pues, em, el gran problema a partir desde cero es que el hijo no está firmado, entonces uno podría decir que alguien pudiera inyectarme un CDS falso. Pero em, hay, hay distintos pues, registros ah, que tienen distintas políticas que pueden por ejemplo, eh, esperar cinco días o una semana eh, para asegurarse de que el registro se mantiene en el hijo inalterable. de esa forma evitar de que alguien esté inyectando este, una registro falso. Hay algunos que deciden, por ejemplo, usar TCP para esa consulta, porque de esa forma están evitando alguna vulnerabilidad de, UDP y asegurar que todo funciona. Otros deciden hacerlo desde, distintos puntos de Internet para asegurar que no haya algún secuestro en el camino. Pero también hay una técnica que es muy ingeniosa que se inventó el año pasado, me parece, que permite que eh, acelerar este, acelerar este proceso mediante pues, el, servicio que da hosting de DNS utilice sus propios name servers para certificar que el CDS es el correcto. Eso está em, eh, recién en discusión en IEDF, así que está eh, demasiado en pañales ahora, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros en punto .cl que esperamos, ya tenemos la <laughs> implementación de CDS lista, nosotros escaneamos nuestros hijos. Em, vamos a partir también con esta eh, técnica de bootstrapping desde el comienzo. Y, es una técnica que es apoyada con, por los grandes, por ejemplo, Cloudflare y Google lo están Ahora, ¿cómo está el estado de esta técnica? Está soportado automáticamente de nuevo en DNS autoritativos, en Bind y Canot, que eh, son dos de los más grandes que, existen ahora. Y se espera que pronto estén todos. Lo que hacen estos, estos servicios es que cuando tú firmas tu <laughs> zona, automáticamente publican el CDS esperando que tu ah, padre lo, lo obtenga. como les contaba, en hosting de DNS externo también está disponible ya actualmente, por ejemplo en Cloudflare, en Google Domains, tú, un botón dices quiero firmar mi zona, automáticamente se crean las llaves, se firma, se publica y además el registro se, publica también esperando que el padre lo, lo obtenga. Ah, no sé si antes lo, vieron Ah, allá abajo está en, el, mapa no se notaba mucho, pero punto .cr lo tiene actualmente funcionando en Costa eh, Rica. Ellos escanean a eh, sus hijos y públicamente En.cl, En punto .cl, como les decía, está en marcha blanca, eh, aún no se hace automático la publicación del DS, pero se viene pronto los próximos meses. la gente de punto .se, que han sido pioneros también en DNSSEC, lo están utilizando desde hace tiempo y ellos manejan también varios otros TLDs que y TLDs, pequeños son menores. E, eh, y importante para la también también la gente de RIPE, para, los e reversos, lo están utilizando. Los que firman sus reversos, sus direcciones IP, em, van, a, van a poder eh, utilizarlo para los rollovers en forma automática. Me parece que ellos no, la, primera vez tiene que ser manual, utilizando la interfaz web de interfaz web. Em, bueno, algunas eh, quería poner algún eh, ejemplo de configuración, pero es, demasiado simple, solamente una línea. En Bind es absolutamente automático utilizando DNSSEC Policy, la forma moderna y recomendada de, firmar con DNSSEC. Bain también se preocupa de temas de timing, entonces cuando ustedes firman no van a ver inmediatamente el CDS, porque hay, que esperar cierto eh, plazo del momento en que es seguro publicarlo, y Bain se preocupa de eso eh, en forma automática. En Canoch es una línea de configuración donde uno agrega eh, de qué forma lo, lo quiere utilizar, pero como ven es muy simple. Quería mostrar casos desde de .cl, especialmente como nosotros estamos haciendo el escaneo eh, a diario diaria. Y, nos llevamos la sorpresa que uno piensa que esto es demasiado avanzado, pues, que, no, lo van a estar utilizando, pero nuestra sorpresa fue que al escanear buscando CDS nos encontramos con el triple de cantidad de dominios que están firmando que los que actualmente envían el, DS utilizando la interfaz web de, de Entonces, el beneficio inmediato. Nosotros cuando comencemos esto y lo lancemos, vamos a ver exclusivamente cómo aumenta la cantidad de dominios. Pues, acá, acá les quería mostrar un poco de números, lo que, les decía, em, en, .cl aproximadamente unos 600 nombres de dominios están firmados, eh, pero es una constante en varios registros de países eh, y em, registros que publican CDS, o sea, perdón, dominios.cl que eh, publican CDS son más de 1.500, entonces claramente el beneficio es, una técnica que está ahí a la espera de que esto eh, que es una técnica que está em, esperando La mayor parte, por supuesto, hay, algunos que lo hacen experimentalmente, pero la mayor parte son de estos servicios de NS externo que lo, lo habilitaron. Y eso es todo pues eh, como conclusión al fin de NSSEC full automatizado. Yo he conversado con algunos operadores eh, que me encantaría hacerlo, pero siempre tienen este tope de cómo automatizarlo a full y, olvidarse del tema. Y ya por fin está la técnica y esperemos que pronto se empiece a adoptar en los distintos TLD. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Hugo. Tenemos ahora unos minutitos para alguna pregunta. Eh, si hay alguna pregunta disponible en la sala para Hugo. También estamos chequeando de manera eh, virtual. No ustedes ha compartido en el botón de Q&A. Ahí está, tenemos una pregunta. aquí en la sala. Eh, soy Rodrigo de BTL. tengo una pregunta necesariamente por el tema de entrega de llaves, caso de por ejemplo, de Bolivia tendría que NIC.bo ah, crear su llave maestra para este empezar a trabajar en este esquema, ¿no? Si no, no se puede si claro. algo privado. Sí, exactamente, claro. Eh, DNSSEC utiliza la, misma delegación de padre a hijo del ah, DNS, entonces para que ustedes tengan DNSSEC necesitan que su padre, en este caso punto .bo, firme eh, su zona antes. Exacto. Gracias y, nosotros como comunidad eh, podemos eh, de alguna forma ejercer eh, cierta demanda o, o presión de alguna forma para, que los padres lo, lo realicen. Muchas veces también ocurre esto, que, un padre no, se atreve o no se apura en firmar porque piensa que nadie lo necesita, pero siempre hay dominios que son críticos, a veces incluso eh, más críticos que el, propio NIC. Muchísimas gracias, Hugo. Tenemos una, pregunta más. <laughs> Hugo, Nicolás Antonio, muchas gracias por la, presentación, muy interesante. Es el, el eslabón que falta, digamos, para DNCC. Consulta si entiendo bien, en el caso de, Chile eh, estarían usando el, CDS tanto para rollover como para el caso inicial, digamos. <laughs> El rollover entiendo que es bastante simple la autenticación, digamos, porque la autenticación porque lo firmás con la, firma antigua antes que caduque y Es una, forma fácil de mantener la confianza. ¿Qué, en el caso de que sea la primera vez que alguien esté firmando, ¿toman alguna medida particular para asegurarse de que, no, de que alguien no está haciendo, por ejemplo, sabiendo que van a empezar a usar eso, hacer un ataque ahí, tratar de generar de por todos lados y hacer un destrozo, digamos. Sí, sí gracias por la pregunta. Sí, em, claro, nosotros tenemos escritas las políticas y, cada registro, por ejemplo, la gente de punto C también tiene muy claro cómo, cuáles son las políticas para permitir activar DNSSEC desde cero. Y en nuestro caso nosotros utilizamos, como les contaba TCP, eh, exigimos que se mantenga por cinco días en todos los DNS, eh, tanto por IPv4 como IPv6, y, eso es todo, claro. Y con eso esperamos evitar eh, secuestros y cualquier tipo. Otra cosa muy importante es que, al, por ejemplo, al exigir TCP estamos de alguna forma siendo un poco más estrictos en, la calidad del DNS en general. Eh, actualmente en punto .cl nosotros no, hacemos una exigencia muy grande en la operación de los, dominios de los hijos, pero esto queremos aprovechar además de mejorar la, la sanidad de la zona de Internet en general. Ah, perdón, y otra cosa, además la técnica que te decía, de, de, contaba del bootstrapping, permite que eso sea eh, automático, y no, esperar estos cinco días. Eso es una presentación un poco más larga, más complejo, pero en el fondo, si yo inscribo un dominio, digamos, ejemplo.cl, que tengo los ns.proveedor.cl, ese ns.proveedor.cl, ese nombre puede en su zona firmar una certificación que el CS es el eh, correcto. Y eso al estar validado permite que sea acelerar el proceso, pero una técnica más avanzada que va, a tomar un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? La sala, ¿no? La manera virtual, no registramos ninguna. Bueno, lo vamos a despedir entonces. Hugo Salgado para nosotros. Muchísimas gracias, Hugo. Clarísima su explicación.